对耶，我以前来这里好多那个杂志，我都在这里买杂志的。因为最近这边在办讲哦，对对办对。多看书，多买书。 我以前之前也过。对啊，我以前也买过。谢谢，买你的，谢谢，谢谢。